leave our legacy in your hands. Hej, cześć się manowam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Najwyższa pora zająć się odrobinkę naszą tutaj. O ty, ty, ty. Czekaj, tutaj jesteś do wzięcia. No, Kaligo! Zeskakujemy. No, gdzie złapany? Not my fault you're a deadly grace. Revelio. Uj, to lepsza skrzynka. A, no tak, ale oczywiście na level trzeci. Szkoda. Bardzo szkoda. Poniekąd liczyłem, liczyłem trochę na to, że uda mi się <clears throat> trochę to ogarnąć, no ale niestety nie. Czego mam za niski level Alohomora, aby to zrobić? Czekaj, jak to się zwiększało? Normal no, normalnie. Czemu daje w górę, a mi nie leci w górę? E tam. Przewidziało ci się. Dobra, Kaligo. Wracaj do sakwy. Aha, w ogóle ja to jestem w nocy, a ona jest... Natty told me what the two of you did. Hej. To co, rozwalamy ten obóz, czy jak? High Wing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want High Wing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and... Did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. <laughs> not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill advised. Whatever gave her that idea? This way. No, ciekawe skąd jej to przyszło do głowy, nie? Chyba, że ona kurde w tej szacie z Hufflepuffu, ja tak fajnie ubrany na okazję. Futerko, szaliczek, żeby nie było mi zimno. Stary, okaż się dżentelmenem. Weź się tak też. Tread carefully. Chyba centaury. Trzy, cztery. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Stary, przypomnę ci, że z jednym chyba z waszych klanów centaurzych to pom pomogłem wam rozwalić taką dość dużą grupkę. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Hm. Być może. That's the third time I've seen a dog bog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Ty, może coś jest, tak faktycznie. coś takiego, nawet nie zauważyłem, że ten był i tak wyskoczył nagle z wody. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Hmm, jeszcze ciepłe, wręcz niedopalone. Still smoking. They can't have been gone long. Revelio. Wygląda jakby ktoś ich stąd przepędził. Pelt. Poor beasts. Wiesz, ja tam jestem zdania, że jak już polować, to przynajmniej w warunkach normalnych. Co jest? Czy to jest obroża na smoka? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Jeszcze tutaj mogę coś. Why wouldn't they take their cages with them when they left? <laughs> Anything interesting? Pewnie mogą sobie ich wyżerować w brud, kiedy tego chcą. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I hmm. don't have a good feeling about this. No. How do goblin and poacher interests align? <laughs> Down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. Co, nie wiem, może stoją na straży. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. No ja tam jestem zdania, że jak mogę się skradać, no to będę się skradać. Oh, that's a brilliant idea. Może powiedzą coś ciekawego. Wiatr. Revelio. Come to think of it, months ago I had a brooch. Nice it was. Sparkled like the glint in my eyes when I found which one of you thieving lot stole it. No ale powiedzcie czy coś ciekawego, no ludzie, nie po to się skradam, żebyście gadali takiej durnoty. Merlin, you think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on? Only one way to find out. No, na szczęście mosty rozwaliłem, mogę bardzo szybko naprawić. Okej. Okay. Ciekawe, czy to jest taki sam namiot, jaki był w Czarze Ognia, do którego wszedł Harry? Namiot kłusowników. What in Merlin's name? Are those dragons? Co to jest jakaś arena, na której obstawia się walki smoków? ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secret. Trochę. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only two dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. but be discreet. You especially can't afford to be spotted. E tam, jak ja tam zostanę zauważony, no to długo niestety ta osoba nie będzie miała okazji, żeby o tym opowiadać. No, panu dziękujemy. Dobra, tutaj pusto. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. <laughs> I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. A co takiego zrobiliśmy? Hm? No oświeć mnie. That should have took less time, is all I was saying. No. naprawdę turbo przekokszone jest to zakręcie Camelona. A, raczej, a raczej nie Camelona, tylko Petrificus. Przecież to jest one shot praktycznie na każdego. Jak mogę biegać, to będę biegał, czemu by nie? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. okay, czyli do tego nie mogę przejść dalej. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? <laughs> Dobra, jesteśmy akurat już na tyle daleko, że nie ma szans, żeby ktokolwiek się teraz e, zorientował, że coś się dzieje. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Co robimy? A, okej. Okay. A jak na coś tak ważnego, to się aż dziwię, że tu jest tylko pierwszy level. the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. No mnie te kilka sekund wystarczy. Tam w ogóle gościu zginął, zanim, się, zanim to zakręcie się skończyło kastować w ogóle. Kurde. Co, było kozaczyć? O, oczywiście. You're the one we're looking for, and you brought a Okay. Careful, hmm. Akio. There. Can bring them. Oj, oj, oj! Użyj mandragory, okej. Okay. Wykonaj no wro... Ważnie, teraz nie o Petrificusie będziecie gadali? Nie wiem, nie wie, w ogóle wiedzą coś, to nie ma sensu teraz. Fana? Przywita się ze ścianą. To co mam zrobić? Ciągnąć, czy... Nie. Okej, okay, to było... to jest aż tak proste. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. E, stary, może się lepiej obejrzyj. No i tyle go widzieli. Ale teraz Poppy też będzie w stanie widzieć te strale. My się zasłoniliśmy, a oni stali spopieleni debile! Bardziej konfringo by tu się przydało, mi się wydaje. Moim zdaniem by nie doleciało na taki dystans. This way. Okej, poszło szybko, gładko, sprawnie i bardzo fajnie. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I, I don't know. Nothing about this day was expected, not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Naprawdę. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. No, nie wiem, czy są tacy dobrze. Nie próbują ciągle wytropić i ciągle im się to nie udaje. No, troszkę ekstra skoczyło. W ogóle weszliśmy tam, a wyszliśmy tędy, czy wylecieliśmy stamtąd i tutaj dobiegliśmy? Dobre pytanie. It's time you After you've nice. completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Dobra. Pokaż mi w takim razie. Przy okazji będę mógł od razu wydać punkt talentów, którego niestety na Imperio nie będzie mi dane go wydać, no ale... Bynajmniej Będę w stanie go wydać na cokolwiek. Jeszcze 6 troli będę miał wszystkie wyzwania walki. A, jeszcze nie, jeszcze 6 troli i 8 nikczemnych wrogów. Będę miał walkę na 100%. Misje, proszę. Misje, misje, misje. E, zbierz stronę podziemnej przystani. Weź z biblioteki stronę o natychmiastowej transmutacji. Ok, zlokalizuj. To jest co? Podziemnej przez... E, wait, co? Gdzie, gdzie to się znajduje? Eee, halo? To jest gdzie? Tutaj? Nie, bo aneks biblioteki jest gdzie? To jest tu i gdzieś to jest biblioteka. Tu i tu jest gadka z tą babeczką. A, a ta druga miejscówka gdzie mnie prowadzi? Dobre pytanie. Bo raczej tam się z przystani na łodzie nie dostanę. Ale będę mógł zagadać sobie przynajmniej z jedną babeczką. Tutaj duchy sobie tańcują. Okej, okay, Sofronia to była chyba ta gryfonka, której pomogliśmy, co nie? A, tylko ona jest chyba w bibliotece, a nie tutaj. book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Perhaps the book Professor Weasley wants me to get is upstairs. No, prawie na pewno. Skoro mnie tam prowadzi fabuła. Dobra, i to będzie gdzie? No, czemu nie mogę tego przeskoku tutaj mieć, no? Sekupota. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Hm, skąd wiedziałaś? Professor Weasley asked me to uh, uh, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia, I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, oh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Bądźmy mili, no ale no, musimy wziąć udział w tym quizie, jeśli chcemy dostać tę książkę. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Złoty znikacz. The golden snuggery. No nie! Incorrect. No nie, Nie, pomin, pomin to, ale już! Ja, ale... Nie, pomi... cokolwiek, co... nie. nie pa... Nawet nie patrzę. Nawet nie patrzę. Wybieram byle co. Byle co. Już. Pomiń to wszystko. Nie patrzę nawet. Kurde. Jak ja tego nienawidzę po prostu. Miałem... Wybrałem złotego znikacza, bo wiedziałem co ma być. Co? Nie, oczywiście. Durna no, gałka musiała mi przeskoczyć odpowiedź wyżej. Złoty znikacz. golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Yes. The Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Coffin. The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of three hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. False. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Zobaczmy. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Eee, nie, to ostatnie nie. Rada czy Międzynarodowa Konfederacja. Konfederacja nie jest aby w Stanach? Rada, Konfederacja. Nie, bo jest Ministerstwo Magii to nie jest nic z e, wieloma, nie, to będzie rada. Yeah. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? No ja bym bardziej powiedział, że nie tyle została e, ten, nie została rozwiązana, tylko ewoluowała w Ministerstwo Magii. Okej, okay, to jest dobre pytanie. Spiżobrzych ukraiński jest chyba jednym z większych. O tym nie słyszałem. Dobra, tu strzelam. Paloki? No, I'm sorry, but the Kurde. answer was the Peruvian viper tooth. Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Hengist z Woodcroft. Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the Three Broomsticks Inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Co? Przyczajacz powstał w wyniku skrzyżowania gula z jakim innym magicznym stworzeniem? Eee, no, nazwa to brzmi bardziej, że sugeruje Demimoza. Śmierć od... Nie, śmierć to na pewno nie. A Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Lethifold? Patronus. No, no kurde! Ja ci dam, no! Ty, ty cholerny badzie jeden, ty! Wiedziałem, że to jest patronus, no kurde! Już miałem patronusa wybranego i wróciło na początek listy! To było prawo elementarnej transmutacji. E, Gump. Gump. That's it. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam titillandus." Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? So. Uh. e, e, e, co? Co popiełek mi tego wypadło, bo bazyliszek i widłowąż to są węże, no a węże składają jaja, no, raczej nie ustami. The Ashwinder. That's incorrect. The correct Co? answer was the rune's paw. Jak? parcel mouths, each of the rune's paw's three heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? O, to wiem. To jest w... Kurde, nie ma, nie ma kraju? Ja pierdzielę. Bo to jest w Anglii. Jebany no cymbał, kurwa cymbał.exe. <laughs> Mount Greylock, Pireneje, Puszcza Amazońska. Albo pierwsze, albo drugie. Pireneje, Mount Greylock. Eee... Pireneje? The Pyrenees. No. Kurde! is Mount Greylock. The American school was founded in the 17th Jak amerykańska. by Isolt Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Proszę, przecież ja, ja jestem teraz w Anglii. No, no, a tu angielski, tu angielski. No. Dobra. Nieważne. E, najpotężniejszy eliksir miłosny, amortencja bo cię zaraz wymienię, ty durna gałko. Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers, or... <clears throat> Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Czy każdy da mi się na nie odpowiedzieć w sposób normalny? Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Na myszkę się przerzucę. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? E, w pojedynku przeciwko komu został zabity Emeryk Zły. E, to strzelam, nie wiem, Sir Agravainowi? Sir Agravain. Incorrect. Kurde! The was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Co? Czyli jeszcze raz. Jeśli ścigający trzyma rękę na kaflu, gdy ten przelatuje przez obręcz, z jakim faulem mamy do czynienia? Eee, z wtykiem? Haversacking. That's right. Blatching is flying to intentionally collide with a player, Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Pęczyny Jęczynę stóp, włochate uszy, pecha. Tego nie wiem. No, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest w ogóle gdzieś powiedziane w lore. Chyba, że jest, tego już zapomniałem. Pęczyny uszy, Bad luck. Correct. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? Mimbletonia. Correct. The Mimbulus Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Elixir pieprzowy. Go on right, flag? Linfred ze Stinchcomb. Linfred? Linfred of Stinchcomb. Very good. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linfred's previous work to create the pepper up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the Elder Wizard leave for his son in the Hopping Pot? garnek? A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world? Bystroduch? Eee, w puszczy? The Amazon rainforest. No, the answer was North <laughs> America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Okami and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle Knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Lancelot. Sir Lancelot. No, the answer was Sir Luckley. Jak nie? The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest kelpie is also known by what other name? The Loch Ness Monster. Correct. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Oh, boss. Eldred? Ethelred the Everready. No, the first minister was Ulick. Come on! Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. Ah, it's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You should be pleased with your performance. Not many students would have done so well. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Ciekawe, czy ma inną tą... Czy ma inną reakcję, jakbym na wszystko odpowiedział poprawnie. Revelio. Ta księga ma za zadanie dostarczać wskazówek uczniowi pragnącemu poznać bardziej zawiłe rodzaje transmutacji. Profesor Wesley często poleca ją zaawansowanym uczniom jako lekką lekturę. Hm. Aha, zbierz stronę z przewodnika! Boże! Ja myślałem, że tam muszę coś konkretnego znaleźć, to taka pierdoła. w podziemnej przystani. Hmm, ale gdzie to może być? Nie no, na razie no, nie no, tu się przeniosę, nie no, bo nie widzę lepszej możliwości. No, ewentualnie mogę do tego na dole się przenieść. na Mietłej. Spróbujmy to ogarnąć. Gdzie przejście? Tutaj. Teraz zsiądź, aby wejść. A gdzie mam wejść? Może zamiast dać mi wlecieć tam i dopiero miotę zrzucie, teraz muszę, o, płynąć jak ślima. O, dobra. Niech zgadnę, to, tutaj pewnie uczniowie przypływają, pierwszoroczni. Revelio. So this is the underground harbor. Hmm. Interesting. Z zaskoczenia. Czekaj, czekaj, czekaj. No tak, kaczki. Tylko kaczki mnie średnio interesują. Wolałbym coś już bardziej użytecznego. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. proszę. Hmm. Ciekawe. Ona bardziej powinna być w wieży Raven, Ravenclaftu, a nie tutaj. Głęboko pod dziedzińcem wiaduktu znajduje się przystań dla łodzi przewożących uczniów pierwszego roku przez jezioro do szkoły do Hogwartu. No, dobrze, dobrze myślałem, że tutaj właśnie te łodzie są. Ciekawe, czy będzie loading. like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. okay, to tyle. They're oh so clever! Peeves' game's the best one ever! Can't catch No ducha ciężko złapać. Ale nie to mnie teraz interesuje. Hmm. Za... No nie. <sighs> Tu nie. Też nie. O, o, o, o. Zadanie i klasa transmutacji. Czy nie opcję opcji, żeby przeczekać od razu czas? Bez sensu. No znaleźć jakąś taką trasę mniej więcej. Settle down, settle down. Transfiguration as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Zaklęcie transformacji. Beautifully done. No i super. Od razu <laughs> zaklęcie sobie oczywiście ulepszymy, żeby nie zwlekać. Wykupujemy talent. I teraz gdzie by to wrzucić? Hmm. Może tutaj dajmy Aresto, a tu zamiast Aresto wykorzystajmy to. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities? Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Niby tak, ale w sumie nie. Not at all. I um, I enjoy talking to Mr. Ollivander. I'm fascinated by a uh, wand law, and I'd never visited the owlery. Bit of a mess. <laughs> I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Dziękować. Ach, jak Since our visit to something dawned on me about the triptych, the just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Bring someone who speaks gobbledygook. Okej, okay, niezłe misje się trafiają. Smocza odprawa. Coś dla Popi. Pogadając z Pogadają... Musimy pogadać z, na... z Nati pod klasą wróżbiarstwa. No to to myślę zrobimy w miarę od razu. Znaczy nie w tym odcinku, w tym, bo ten już się kończy. E, tutaj pogadaj z Amitem i spotkaj się z sobą kole kopalni. No, no, no, proszę, cóż to się tutaj wszystko dzieje, bla, bla, bla i tak dalej. Sporo rzeczy. Sporo rzeczy. No, ale okej. Okay. Tutaj od razu sobie od pracowni się przeniosę, ale jak mówiłem, w tym odcinku to będzie tyle. Tak więc ode mnie będzie to wszystko. Do mi usłyszenia i do miłego. Cześć.